Wir fühlen es so, unsere Körper, die verbrennen. Heiß wie Feuer, komplett verdreht, ich kämpfe um dich, mein Schatz. Du weißt es doch schon, sag's mir. Komm, sag's. Voglio sempre solo amore per te, amore, amore per te. Amor per te. Ich trage dich in Bambrote. Voglio sempre solo amore. per amore, amore Übertreib es nicht, in meinem Herzen bist du die erste Wahl. Es ist für mich ne Qual, wenn du nicht mehr bei mir bist, komm sag's. Voglio sempre solo amore per te Wünsche ich nur und sagt es mir, nur du und ich. Es ist so wunderschön mit dir vereint. Ich liebe dich so sehr. Komm, sag, voglio sempre solo amore per te, amore